ho hippeus. Ho hippeus to hippo epitithesi to ephipion, cae hupos doenusi auton sdosteri, stronusi te toe epinotioe, cosmei auton falarois cae cephalodesmoe, prosterni dioe cae hupo uridi, eita epibainei tu hippu, anaboleusi, steis detai te aristerae ten henian tu sia riu lambanei haetini ton hippon halinagogei tois plectrois kentei tei mastigi parormae kai tei epistomidi eirgei Hai hippoperai tes tu effipiu keraias cremantai hais hoi purobolei et icentai. Ho hippeus clamudi periballetai, ho tribon catopisten sundeitai. Ho hemerodromos ho stacista hippeuei.